Дұра болырың, бары барынан анал байына пресес алғанын бара тұрар оборону министерсеті бұғар бұтын ғымыын күні үйінер түрбенне ақ түйінігер. Әме бәғәңі елдері түйін күрдігі Россия білін илі ақ күйістері ұраққа дері көтер оны сығылын чопчы табар ракеталарынан. Мұраттың ұнна қаллантан атақаланыр Украина қаннық ұруыны ұйылды бат баран Таз дойдулартын ағалылыбыт боеприпастарын складтарын онна техникалары турар Сирин, күл көмір оңырдулар. Оны сәргөт арлахатчы әбей күйіз байастырын әмие. Онтон Купиянска қайынсқатынан бәғәңі күн ұстата арқаңы бөліқ бүт артиллериянан артиллеринан область Новомлынск онна Котлеровка ден пуыннарғар ұтарлахатчыны ұлағаннық әмсәғаләттілер. Оны сәргі сүйіс ұтытақсыз, оны сүйілбес әттіз мотострелковой бригаде бит диверсияны разведкіні оңырар 2 бөлігі суолларын бом қарғыз болулар. Бүтер ұғығар ұтарлағатшы ити бол бұт түбәлтілерге уапса, алты онча кейті онна қаздағыны масығына тәтеніне дыс үрбеден ғау бетсасы суақалла. Онтан кығылды маған қайынсқатынан кейін бөлі өкпедеме қаллаантан серттен атағы күйінен Луганскайға плащанка, онна Кузьминов ұннарығар аңылар алларытта, тені Червоны, Дебровыден серге бейгі Тоғуға нақсыз воздушный десантной дивизия бұд әме сығылла сылжан сығарқы бұғатын бұғатшылар разведканы диверсияны орар екі бөлігі жағайда етінен сердетен қайын қайынсқатынан. Незалежный сәттон бестен тақса байығы суы қалыла онда қазы техникеті ғаубитсаты әме. Аны тұран қайын қайынсқатынан Вагнердар Артемов скорадарға түн ұлығы Россия вұдывы байыстырын көмәтігер терегірен. Кемелді әқті кейлелдер кейлсі қытанақ, ол кәмге соғыру бөлі авиацията Часов Ярона Богдановка ден сирдерге отарлахатчыга сәтте түгілден. Бомба ханылақ ғыр ғалжыт болан тағыста. Онтон артиллерия байастыры сәтті 12 сордағы толырдылар. Түміге натан ойымниктара, онна Украина саллааттыра 200 кейлері аны қамнабат болулар. Эгелге сәрилерін техниката кендері кытта әмия кәккелесті. Онтан Донецкі соғыру өттігер, онна Запорожска қайынсқатынан иліңі бөлі өкпет әмия авиация, онна артиллерия күйағар терегірен, угледар Дин сирге сүз Украина саллаатын суогганна эчетте қаздағын серилерин техникатын онна сетимнен берді олар істерігер Великобритания, Италия, Германия кыттыган оңорбут FH сеттуон ден гаубицалар онна Америкай бут М777 ден артиллериядан систематы бағалар. Онтан Херсоны тухайтынан 35 байыстарын қаптаттылар, әмегелгі э, серилерін себін кыттығындаран берділер. Россия суғал тактическі армиятын авиациятынан, артиллерия баястарынан, Украина артиллериятын алтуынағыз подразделение тігар, баястарғар, техника тігар, уапсайет оған сәттар ойыңы қоромне оңы холынна, қолыбырын ланкардоқа Донецкаға, Кривая Лукадин, Пуңға, Америка дойдутын ан тыпы күйі отыт сәттеден контр батарейна ұтарылығы радиолокационы станциятын бітептерділер. Истребителер бі Донецкі Славянск қоратын қалланығар қапсығанлар Украина су сүрбі төрт самолетін суулардылар. Ол кемнерге серттен тұраныра қаллантан адағы ячылары көретелер бі Запорожский облас Новопавловка қалланыттан высуылар ми ағыз бір түлеттерін Итинне итинне жеңе сүтөкпөт Америка тексербит айдана хаймырсын түйөрт реактивный снарядын тірерді бәтілер. он тағынан пилота суоқ көтөр оң бір аппараты лағырғаттылар. Эфирге көрсөк